那作为区块链项目币圈用户的你该怎么应对呢？首先，我们来先看看这次熊市产生的原因有哪些。从整体市场的环境来看，这次熊市最重要的原因是呢是来自美联储。美联储将利率提高零点五个百分点，导致股市开始暴跌。本来，加密币还被当做过对抗通胀的一种数字资产。 但是由于近两年越来越多的机构投资者进入了数字资产的领域，区块链项目、加密币和纳斯达克的科技股的关联度越来越高了，所以这次股市的动荡也影响到了加密币的市场。另外，美元其实最近一直在升值。大家知道，代币和法币之间是互换的关系，此涨彼跌，此跌彼涨。当法币升值的时候呢，加密币和代币就会减值。 还有一个重要的因素是，美国财政部长耶伦对 Terra 项目的 UST 稳定币的一番讲话，导致 UST 和 Terra 项目治理币 Luna 大幅下跌。这些代币大量被抛售，也强力的冲击了区块链金融领域。作为抵押品以及区块链项目储备的两大蓝筹币，也被项目方抛售，试图抢救岌岌可危的 UST 和 Luna。 我们再看到加密币的领域，两个体量最大的蓝筹币领跌，其他的新兴项目的代币一般都是挂靠这两大蓝筹币的，随着一同波动。新兴项目的代币会比这两个蓝筹币波动的更加的剧烈。举个例子，如果蓝筹币波动百分之十，新兴代币就会波动达到百分之十五到百分之三十，也就是它们的一点五倍到三倍。那鉴于最近的市场整体行情，所有的代币都是在下行的。 每当熊市，作为投资人的我们总是有点难熬的，看着自己的持仓一直处于亏损的状态，心里不免是抓狂的。虽然你的投资是在区块链金融，那不妨也可以参考传统金融的投资策略，了解一下在熊市我们可以做些什么。那以下就是传统金融的一些策略：第一，我们可以趁这时的低价位买入，用来拉低整个平均成本。 传统金融里有一个商业周期的说法，意思是市场有经济上升期，也有衰退期。有些股票或者是加密币在经济上升期的价格是非常高的，投资者可以尝试在衰退期用较低的价格买入这些平常价格非常高的股票或者是代币。如果你之前买入的价格比较高，这次在熊市以较低的价格买入，那么你整体的买入成本就会因为这次的低价降低，好像还蛮划算哦。还有。 对于拉低平均成本这件事情，你也可以尝试定投，就是定期买入，这样就不受商业周期的影响了。第二，熊市其实是一次对区块链项目的试炼，只有真正能够挺过熊市的项目，才是值得进行长远投资的股票或者是项目，就证明这些项目是真的有足够大的市值叫 market cap，足够项目储备，足够多融资。 大家可以查看区块链上的市值排行榜，用来估计项目和其他代币的规模。第三，熊市也是对自己投资心态的一个锻炼，学会控制自己的不耐情绪。区块链金融是一个投资风险很大的领域，很多币圈的朋友因为是在上涨期买入的，还不习惯这种大跌大涨，以为只要买入就会无限上涨，但这是不可能的事情。熊市让币圈的朋友们学会变得更加稳健，而不是冲昏头脑，一股脑的买买买。 接下来我们再说说区块链金融上可以怎样应对熊市。第一，接着上面我们在节目刚开始分析的两大蓝筹币下跌，连带其他的代币更大幅度的下跌。这时我们可以选择和这两大蓝筹币相关性不那么大的区块链项目。区块链项目中有去中心化交易的项目。 去中心化的 WiFi，去中心化存储等等。如果是去中心化交易的项目关联这两大蓝筹比比较多，那就可以考虑把自己的投资分散到去中心化的 WiFi、去中心化存储等等相关性小的项目当中。第二，有了这次熊市的惨痛教训之后，要更加稳健的投资区块链的金融，不要使用做空这个策略。做空往往是加入了多倍的杠杆 （leverage），收益会被放大，损失呢也会被放大。 鉴于现在这个情况，建议大家就不要使用这个策略了。第三，针对当下的状况，也就是美元升值成为了避险货币，其他的加密币贬值，也就是一美元能买更多的加密币了。那么大家可以考虑用美元或者是法币来买入，而不是使用蓝筹币或者是代币来兑换想要投资买入的代币。第四。 我们也可以跟随区块链金融上的鲸鱼的脚步。虽然大部分机构投资者的持仓我们散户是看不到的，但是有些大型机构的投资是公开的。其中一个就是 Gray Scale Investment（ 灰度投资）。灰度投资 Gray Scale Investment 是全球最大的加密币基金，属于 Digital Currency Group（ 数字货币集团）。 该集团二零一五年成立，支持超过一百七十五家的与区块链相关的公司，并且是 Genesis Coin Desk 以及 Grayscale Investment 灰度投资的母公司。灰度投资现在提供十三只基金，我们就可以参考这个区块链金融的权威投资机构挑选出来的加密币。毕竟灰度已经将它们做成了 ETF 产品，这些项目和他们的代币，不管在市值上、影响力，还有未来发展前途，都是能够经得起考验的。第五，仍然是吸取这一次熊市的经验教训。 对于每个地区的数字货币、数字资产的法律法规，也是我们需要重点注意的。这一次，美国财长认为 Terra 项目的 UST 稳定币具有很大的风险隐患。UST 稳定币是算法稳定币，和 USDT、USDC 稳定币不一样。虽然它们都是挂靠美元，意思是和美元兑换为一比一，但是 USDT、USDC 是有美元储备背书的，也就是说，项目方发的稳定币是有真实美元存在那里作为这些稳定币的质押，以防不时不时之需的。 而 U S T 算法稳定币的背书是 Terra 项目，U S T 是靠和 Terra 项目治理币 Luna 通过算法和供需平衡来维持和美元的一比一汇率。抽象一点说，U S T 靠的是 Terra 项目参与成员的信心和共识。虽然这次 U S T Luna 大崩盘的根本原因归为 Terra 项目 Anchor Protocol 协议的结构问题和 U S T 算法稳定币的逻辑，但是因为美国财长的一句话。 Terra 项目的人心极大动摇，导致抛售 UST，接着连带拉低了 Luna 治理币，形成一个死亡螺旋。由此可见，在考察区块链项目，我们还要着重注意的地区法律法规这一条因素。第六，要了解自己选择的区块链的项目，将目光放长远，主要考虑区块链项目是否是真的有用的。 g e i l t e c h 在如何考察区块链项目这一期节目里，已经为大家详细介绍了细节。大家可以进入 g e o l t e c h 的频道查看节目，或者点击下方描述，或者是在评论区里查看链接。第七，除了如何考察区块链项目这一期节目介绍的内容，大家进行区块链项目考察还可以借助区块链项目的探索工具，例如以太坊的 e t h e r Scan、Binance 的 BSC Scan、Polygon 的 Polygon Scan 等等。 Terra 项目也有第三方的探索工具可以查看。我们在考察这些项目的时候，可以看看项目的质押情况，如果可以的话，也可以看看创始人的质押状况。假如在极端的情况下，或者是在 ICO 之后，创始人开始大量抛币，那作为投资者的我们就要小心了。好了。 这就是 JLTech 为大家准备的应对熊市的策略，主要针对这一次熊市的一些经验教训的反省。虽然迎来了熊市，但是区块链行业仍然是一片欣欣向荣的。越来越多的人开始了解区块链技术，越来越多的 IT 工程师开始投身区块链的建设。根据2022年1月份的一份 Electric Capital 的调查报告。 越来越多的开发人员进入了 Web3 的领域。二零二一年加入到 Web3 的，其中百分之四十五是全职的开发人员。大家有兴趣的可以点击下方的链接查看调查报告的全部内容。最后，如果你对当下的熊市有什么想法，也欢迎下方留言分享给其他的观众。那我们下期再见。如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法？ 欢迎下方留言讨论。接下来 g l t e c h 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。